Sraith Pictiúr 7. An fhoireann ag cruthú go hiontach. Tús an téarma nua scoile a bhí ann. Chonaic Seán agus Liam póstaer spéisiúil ar chlár na bhfógraí. Bhí imreoirí nua á lorg ag an bhfoireann iomána. Dúirt Liam go labhródh sé leis an Uasal Ó Sé. Bainisteoir Fhoireann Iomána Choláiste Eoin. Labhair na buachaillí faoin bhfógra. Bheartaigh siad triail a bhaint as. Labhair siad le bainisteoir na foirne. Dúirt siad leis gur mhaith leo páirt a ghlacadh ar an bhfoireann. D'inis an bainisteoir go mbeadh orthu freastal ar thraenáil dhá lá tar éis scoile. D'fhiafraigh Liam de cén t-am a bhíonn an traenáil ar siúl. Tar éis scoile an lá dár gcionn, thosaigh na buachaillí ag traenáil. Chaith gach duine éadaí spóirt agus clogad. D'fhoghlaim siad scileanna iomána. Ba é an tUasal Ó Sé an traenálaí. Bhailigh an fhoireann le chéile i mí Aibreáin. Labhair an bainisteoir leo. Dúirt sé go raibh bliain iontach ar fad acu. Bhí an-obair déanta ag gach aon duine ar an bhfoireann agus d'éirigh leo áit a fháil sa chraobh. Crochadh póstaeir ar fud an choláiste faoin gcraobh. Eagraíodh busanna chun na scoláirí a thabhairt chuig an gcluiche. Bheadh na busanna ag fágáil na scoile ar a dó, lá na craoibhe. Iarradh ar dhaltaí na scoile tacú leis an bhfoireann. D'imir Coláiste Eoin agus Coláiste Phádraig sa chluiche ceannais. Bhuaigh Coláiste Eoin. 2 8 i gcoinne 2 6 an scór a bhí ann ag deireadh an chluiche. Bhí sceitimíní ar fhoireann agus ar lucht tacaíochta Choláiste Eoin. Bhí brón ar lucht na foirne eile nuair a d'ardaigh captaen Choláiste Eoin an corn. D'fhill na himreoirí ar an scoil. Bhuail siad leis an bpríomhoide ag doras na scoile. Bhí sé thar a bheith bródúil as éachtaí na foirne. Thug sé moladh mór dóibh agus rinne sé comhghairdeas leo. Dúirt sé leo go mbeadh cóisir ina n-onóir i gceann cúpla lá. Bhí áthas ar na buachaillí.